قصيدة حبيبي أناديك الشاعرة دكتورة أمل العربي حبيبي أناديك حبيبي أناديك حبيبي تعال أناديك لما لا تسمع من يناديك أحتاج لمسة يديك أحتاج لمسة يديك أحتاج نظرة عينيك أحتاج لهفة وشوق من صدرك لأتنفس نسيم الجو وأستنشق ربيع الحب من لقائك وأسمع وأسمع نبضات قلبك تخترق جدران فؤادي وتعزف لي سمفونية الصبابة على قيصرة غرامي وتعرف إني أهواك وإن ثنايا روحي تصرخ من حبك وينفرج وينفجر حنين إليك كالبركان وينفجر حنين إليك كالبركان وينصهر عشقي وينصهر عشقي بلورات ثلج الشتاء في ضحى النهار وينصهر عشقي بلورات كسل وينصهر عشقي كبلورات ثلج الشتاء في ضحى النهار في فصل الصيف الشديد في الحراره ومن لوعة الفراق ومن لوعة الفراق ينتشر وجهي إليك في الهواء ومن لوعة الفراق ينتشر وجهي إليك في الهواء مخترقا الفضاء مخترقا الفضاء ليصل إلى شواطئ دربك ويدخل في مدائن عشقك ويسري مع دمك في أوردة الوفاء ويطلب منك البقاء على محيط وطني ويطلب منك البقاء على محيط وطني لتعود له الحياة فمتى تعود إلي يا من أنت أهواك فمتى تعود إلي يا من أنت أهواك مع تحية دكتورة أمل